Iya. Benar. Abduruzek, beka chiq. Masamla urushaman, birga bir urushasanmi? beka. Ana bo'lmasa. Kel. Erali taxallusi bilan ismi eh, bilan ko'pchilikka tanish bo'lgan blogger. demak ringga chiqib kelmoqda kutilmagan holat o'zi esingizda bo'lsa kerak UzReport tv telekanalida erali abdurozikni hamda hazbikni e, ringga chaqirgan edi o'z vaqtida yulduzlar jangi loyihasida e, va hozir qiziq holat yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda eralida ularga murojaat qilishi to'g'ridan to'g'ri mikrofonni oldi erali va hozir eshitamiz uni salom salom hammaga buyoqqa chiq man san bilan urushaman birga bir urushasanmi buyoqqa ana bo'lmasa ke hozir o'ziga xos bir e, lirik chekinish qilamiz demak osiyo chempionatida mana aziz do'stlar eraljon vezov tashladi erali raqibini chorlayapti ringga abduraziqqa vezov tashladi o'zbek o'g'loni erali qani ko'raylikchi nima bo'ladi kutamiz abduroziqni abdurozik negadir chiqib ketdi ha yo'q mana chiqib kelyapti va platformalari bormikin albatta bu o'ziga xos shou lekin kutilmagan e, holatda hozir amalga oshmoqda internet yulduzlari ijtimoiy tarmoqlarda albatta ko'pchilik yaxshi tanish bu ikki bloger ko'plab san'atkorlar sportchilar bilan menimcha uchratgansiz ularni va uyi bu qiziq bo'ldi-yu. Qo'lqoplarni hech bo'lmasa kiydirish kerak. Hech bo'lmaganda qo'lqop. Bizga referi kerak, shundan ham. Qo'lqop ham kerak. Sport kiyim ham kerak. Referi. Это боксинг. Nazarbayjonlik referi demak. Ringga chiqib keldi, lekin libos kerak-ku. hozir bunday rasmiy kiyimda noqulay bo'ladi albatta jang qilish xalqaro toifadagi ana o'g'li baba boks kuzatamiz Okay, okay, I'll tell you what, I'll tell you what, I'll tell you what. Hold up, hold up, hold up, hold up. Yo! To'xtatildi, jang to'xtatildi hozircha. Erali and Abdul Rozik. Erali and Abdurozik ham. This fight will take place but not tonight. We promise you we're coming back live. Yo, hala lekin ular munosabatlariga oydinlik kiritib olishga ulgurishganicha yo'q. Boxing Championship 2023. This will happen. Ha, 2023-yilda demak, ular o'rtasida jang o'tkaziladigan bo'lyapti. Bular kelishib olishdi 2023 yil toshkentda bo'ladigan jahon chempionatida bular ikkalasi yana ringga chiqishadi bo'ldi demak kelishuv amalga oshdi bu yog'iga endi bu muddatgacha tayyorgarlik ko'rishadi abdurozik hamda erali sport formani tiklash uchun o'sha jangga tayyorgarlik ko'rishadi xabaringiz bor 2023 yil jahon chempionati o'tkaziladi yurtimizda va ularni aynan mana shu jahon chempionatida rahmat yana kutib qolamiz qoyil qoyil qoyil qoyil shulardan hamma bir ofatda bo'ladi eralijon va